Da entsteht das Zentrum Gesund macht jung, das etwas andere Gesundheitszentrum in Thun. Das Spezielle an diesem Zentrum ist, dass es sehr individuell auf die Leute eingeht. Jeder kann einfach sich sein, genau so, wie er ist. Das Zentrum Gesund macht Jung hat diverse Angebote und man kann einfach rauspicken und das nehmen, was für einen am besten ist. Es geht darum, dass man sich Inspiration holen kann, dass man lernen kann zusammen sein, weiterkommen, sich selber helfen, Verantwortung für sich selber übernehmen und auch ebenfalls anderen helfen. Die Angebote sind sehr breit. Es handelt sich um Ernährungsberatung, wo man kann wirklich schauen kann, was passt zu mir, welches ist die beste Ernährung für mich, welches ist eine gute Ernährung für die Umwelt, was tut mir wirklich gut, wo man kompetent beraten wird. Und zwar aus ganzes angeschaut wird. Und zum anderen haben wir Pranic Healing, eine berührungslose Behandlungsmethode, wo man am Energiekörper arbeitet. Mit den Händen kann man im Pranic Healing spüren, wo das bei der Person die Blockaden sind und die nähren ganz einfach rausnehmen und die frische Energie rein So kann sich dann eigentlich alles selber wieder regenerieren. Das ist sicher ein grosser Teil davon, den man auch selber lernen kann, an sich selber anwenden und an anderen. Wir haben eine grosse Palette von Kursen und Seminaren im Angebot, sehr vielseitig, über Kochkurse, die alle bio sind, pflanzlich, schnell zubereitet, einfach, über Workshops, wie du mein Sprossenglas herstellen, schlafen, Körperhaltung, also Gesundheitsthemen, die sich darum befasst, auf allen Ebenen können sich zu entwickeln, achtsamer zu werden, bewusst zu werden. Man soll sich aber einfach treffen mit Leuten, Gleichgesinnten, in den Meditationen, die äh, es im Zentrum wird geben, kann man zu sich selber kommen, sich einfach mal etwas Gutes tun. Man hat eine Anleitung und die Gruppe geht es gäbiger zum Meditieren. Ein wichtiger Teil unserer Philosophie ist auch die Bewegung. Und dass wir wirklich individuelle Förderung können bieten können. Genau auf diese abgestimmte Bewegung bieten wir Personal Trainings an, draussen in der Natur, vor dem Zentrum, wo wir genau auf deine Stärken und Schwächen eingehen können. Ebenfalls haben wir einen grossen Garten, der jetzt im Moment, naja, noch recht viel Arbeit vor uns steht wo wir umwandeln wollen, dass da Leute drinnen arbeiten können, dass wir auch direkt für die Workshops und Kochkurse von diesem Garten können Sachen nehmen können und wollen auch ein Projekt anbieten, wo dann Kinder können mit uns zusammen gärtnern Zudem wollen wir die Räumlichkeiten auch anderen zugänglich machen, dass sich andere extern können einmieten und ihr Potenzial voll entfachen, Leute können berührt werden und wir zusammen etwas können verändern können, zusammen bewusster werden, nachhaltiger werden wenn auch du der Meinung bist, dass ein respektvoller Umgang mit unserer Umwelt, mit der Natur, mit den Menschen, Tieren, Wesen ein wichtiger Wert ist für dich, Bewusstsein, Achtsamkeit und Nachhaltigkeit für dich hoch im Kurs stehen, dann hilfst du uns hier mit deiner Unterstützung, dass wir den ersten Schritt anfangen können mit unserem Zentrum in Thun. Merci viel, viel mal. Herzlich willkommen in unserem Zentrum. Wir kommen direkt ins EG. Da ist dann der Seminarraum, wo die Meditationen stattfinden, alle Events. Hier haben wir dann das Behandlungszimmer. Da kommt eine Liege her und ein Brunnen. Toiletten haben wir, wo wir genug Toiletten bauen. Und hier kommen wir. Piruri! Hier ist dann der Bereich, wo die Workshops und Kochkurse stattfinden. Da kann man dann sitzen. Und direkt hier befindet sich dann die offene Küche für Kochen. Dort wüssten wir aber noch nicht, was kommt. <laughs> wir freuen uns, dass wir euch Gutes anbieten können, auch mit sehr speziellen, normalerweise nicht erhältlichen Angeboten als Dankeschön, für das ihr unseren Traum möglich macht.